армения республикасынан әкелінген уақытша есепке қойылған және сары мемлекеттік тіркеу нөмірлік белгілерін алған көлік құралдары ағымдағы заңдастыру шеңберінде тіркелуге жатады сонымен бірге мемлекет, ақ мемлекеттік тіркеу нөмірінің белгісін алу мүмкіндіктері бар алайда аталған көлік иелері тіркеу елінен автокөліктерін шешу сұрақтары бойынша ішкі істер министрлігіне сұрақ қойды ішкі істер министрлігі сыртқы істер министрлігімен бірлесіп және армения республикасындағы әріптестерімен қоса отырып осы сұрақты қашықтықтан шешу және есептен шығару мәселелерін пысықтап жатқанын хабарлаймыз